is dat mensen, vandaag ga ik een eerlijke review geven over mijn ijstout sieraden. Het is niet gesponsord door Evelyn, maar ik ga wel een paar shoutouts geven, want dit zijn echt hele nice sieraden. Ik geef altijd even uitlegje. Ik draag alleen maar echte sieraden en heb ik het niet over echte diamonds en solid gold. Nee, al heb ik die dingen wel, maar ik heb het over stainless steel, zilver. Dus we beginnen gewoon eventjes bij de chains en dan gaan we naar de pendants toe hou het trouwens eventjes met jullie speederen. Ik wil niet jullie aandacht kwijtraken. Dat is het weer. Allereerst hebben we mijn rope chain. Nou, wat hier mooi van was, deze heb ik samen met Pikachu, de Bart Simpson en de twee kruisen gekocht. Nou, de testjes die je kan doen, dat is gewoon even de. Pak een magneet als zo'n gouden chain die echt goud moet zijn of gold-plated is. Want deze is gold-plated met vijf lagen goud dan zou er geen magneet aan kunnen vast blijven pakken. Dus dat heb ik uiteindelijk helemaal gedaan en toen vond ik ook de markering, dus dit is een echte echt gouden rope chain. Dus deze Cuban. Deze Cuban is best wel nice vind ik zelf. Hij is niet heel dik, dus ik ga nog een dikkere Cuban bestellen. Die had ik, maar die was van die rood of koper, weet je wel. Het was echt helemaal niks. Die heb ik verkocht. Voor de volgende chain wil ik een dikke shout-out gooien naar Daily Ice. Want deze heb ik van Daily Ice gekocht. Daily Ice is gratis verzenden binnen drie dagen. Je hebt geen track trace, maar hartstikke betrouwbaar. Je kan de reviews lezen. En ze hebben geweldige prijzen, want deze chain kost 15 euro. En als je dan denkt, nou dat moet wel messing zijn, koper, die dingen. Nee, het is steen steel. Ik heb ook de test gedaan langs de paksteen, is niks gebeurd. Eh, het is een goede chain. Ik vind hem ook nice. Hij is een beetje low-key of zo niet zo heel overduidelijk. Dus ik vind deze heel nice. Dus ik ga het echt aan te kopen. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten waar ik deze vandaan heb gehaald. Oké, en nu gaan we naar de pendants door. Ik moet nogmaals zeggen, dit zijn niet allemaal pendants, maar die ik gewoon toevallig bij me heb. En dat zijn allemaal ijstouw pendants. Allereerst gaan we naar mijn Bart Simpson pendant. Deze is gold plated absoluut mijn favoriet. ik bedoel, kijk, die diamonds zijn goed neergezet. Eh, de bil is stainless steel, de rest is gewoon gold plated de rode diamonds, witte diamonds, gele diamonds en zwarte diamonds. Moet ik trouwens nog zeggen, willen jullie dat ik zeg maar een diamond tester ga kopen, erop ga zetten en al deze diamonds ga testen? Als jullie dat een leuk idee vinden, dan ga ik dat doen. Ik ben niet christelijk, maar ik vond deze zo nice. En die was ook van die gast van de Bart Simpson en de volgende. Dus ik vond deze is echt heel nice. Wat het mooie van deze is, deze zijn echt met de hand gezet. Je ziet ook dat ze echt goed geplaatst zijn. Niet erin gelijmd het is ook een goed gewicht. Hij, deze sting steel, de achterkant is goed. Dus deze, deze draag ik al een tijdje. Maar niet uit religie of zo. Deze doe vind ik, deze heb ik een tijdje niet gedragen. Ik vond de setting niet zo mooi. Je ziet op camera ziet er beter uit dan het echt. Maar als je ze vergelijkt zie je dat deze diamonds groot zijn, dichter bij elkaar. Hier zit veel ruimte tussen. Deze echt wel een beetje te goudkleurig is om even te vergelijken met de Bart Simpson. Je ziet dat deze veel meer geel-goud is. Maar deze is wel echt goldplated. Ik heb een paar testjes weer gedaan, weet je wel. Hij is ook wel leuk. De diamonds glinsteren niet zo erg als ik had gehoopt, Misschien zien jullie dat op mijn Insta. Maar goed, dat is gewoon even een eerlijke review. Dat deze, ik heb er geen spijt van. Maar ik had wel iets meer gehoopt. En de laatste chain pendant en chain die ik nu ga reviewen voor jullie van mezelf is dus deze. Deze heb ik van mijn vader gekregen in Duitsland. Goede change, stainless steel. Dit waren de eerlijke reviews. De volgende video ga ik meer reviewen van mijn eigen ringen, mijn armband, mijn horloge. Dus die dingen, als jullie dat willen zien, hou me dan eventjes in de gaten. Abonneer en zet even het belletje aan. Dan kun je alles zien van, krijg ik meldingen en die dingen. En dan zie ik jullie later. Peace.